Galera, chegou o mês mais aguardado do ano, galera. É isso mesmo, é o novembro Black na Nash Store. É novembro Black, isso mesmo, com descontos extraordinários, galera. Então corre lá porque chegou a hora de economizar, né? Então acessa lá, galera, www.nashstore.com e utilize meu cupom FELPS. E é nóis, galera, tamo junto. Tô aqui para avisar vocês que todo mês está tendo sorteio exclusivo da Nest Store e esse mês de novembro serão cinco sorteados. Então, para você participar, é só você comprar alguma coisa na Nest Store e twittar marcando a Nesha. E se você também usar meu cupom FELPS, você vai ter mais sorte, hein? Segue a Cal, porque você pode ser um dos vencedores dessas cinco skins. Tamo junto! Connected. Câmbio. Maconha. Ô, Zac, me presta uma carambite pra jogar. Ah, para de cara... mentir, mano. Você é rico. Tava tá ganhando 100 mil na LG. Fala com o cara que ganhou 15 camp aí. Ô, Felps, me presta uma carambite. Tem alguma vidinha aqui que tá fazendo barulho de tubarão, velho. Eu não sei qual bicho que é, velho. Se o Phelps matar 45, eu sorteio uma capa live. Yeah. Cara, não me largue se no meio do jogo. <laughs> Você tava na Austrália, né? Eu? Tite. Sim. Vou pra lá dia 7 de dezembro. Ficar três Fazer meses. o quê? Uma maconha. Molei liga. Tava de Igor. Eu, eu tava de todos. Peguei. Morreu né? liga. Mais um liga morreu, fundou. Tchau. Tipo, Oh, esses hitbox do CS aí é muito estranho, Ah, eu pinei todas, eu pinei todas. Nem foi culpa do CS CSGO essa. Oi, ô, dropa uma pra mim, <laughs> mano. Só essa. <laughs> Só tá essa, né, Zac? Dropa, dropa. Não, essa não foi do CS. É não, essa. Só essa. <laughs> Essa aqui não. Às vezes é. Pagado. Incendiary! Throwing Pode, pode, pode comendo. Tá aqui. Eu comendo na frente da liga aqui. Comeu vazio Sobrado em cima Tá da smoke, tá da smoke, tá tá, com certeza. Sobrado bom. Em cima do bom, deu um. Tô reload, reload. Certeza que tem atrás de smoke. Tô mirando atrás de você, velho. Eu tô mirando esse cobre. Tem fundo, tem fundo. Ok. Nada na smoke. Matei fundo. 10 vezes, 10 vezes, em cima do azul. 10 vezes em cima do azul. Pode fazer. Vários, vários. Tô mirando baixo. Tô rotacionando lá. Descendo baixo, descendo baixo. Bom, B, bom, Boa. Casa vai. Aqui, agora, agora, vai, vai, vai, agora, agora, Tô muito cego, tô vivo. Baixo, é, o bombe. bombe Banguei bombe, foda-se. Um empate, um bombe. Consegue aí, Phelps. Eu fiquei. Mano, mas é que eu já fui, tipo, pra pegar o cara do bombe, tá ligado? Mas ele morreu, né? Morreu. Ele cego também, né? É, porque eu, eu consegui ver ele antes de ficar cego. Não, a comunicação podia ser. Ceguei, Phelps. Pera aí, mano, eu tô estribando aqui. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Foda Pera aí, vou virar meio, não vou bugar, não. Vai, vira meio, vira meio. Um meio peguei, buraco. mais um, Tá no meio, tá no meio, tá no meio. Vou bangar, vou bangar, vou bangar. Acabou de peguei verde. Nada tá fundo, nada tá fundo. Atrás do curado. Atrás do 5, atrás do 5. Estão atrás do 5. Bob comigo aqui. Buraco. Tá bob, atrás desse bob, atrás desse bob. Geladeira, geladeira. Como dizia os velhos tapes, nunca se manda o rush meio na trem nessa né, aqui. No eco. True. Dá um. Dá. Esse caiu. Tem em cima, tem em cima. É B1, é B1. B1. tem um costas, com certeza. Dá um kick só, só um kick. Tô molotov. Costas, um. costas. Mais um costas. Tá Mais um liga, mais um liga, mais um liga. Passa o check aí, vai rush meio. Agora... Nunca se manda o rush meio na treina essa aqui. Nada para lá. bomb, bomb. Bomb. Liga, liga. Olha lá, tá vendo? Eu vou abrir contigo, Felix. Morou. Morou, beleza. Calma aí. Pardão. Banguei. Dentro do bombeiro, dentro do bombeiro. Um. Rolei bombeiro. Tá. Mais um, mais um, mais um comigo, mais um pro jadeiro. Boa. Né? Mentira, velho. Tem um L aqui. Moscou. Boa. Nada meio. Pode ser o XB. Bangou ah, A, velho. Cuidado no palácio aí. Deixa eu Tem, tem B, tem B. Esse é o que bugou lá no meio do round, vai Tem a aí, o... Tinha um fogo. Tem fogo? Deixa pra ti. Entra no bomb já. Ué, o último tava caverna. <laughs> Não viu, cara. Que Isso. Qual tava B1? Não sei. Tá, Passou base. CT. Pegou minha AWP e tá indo, tá indo fogo aí. Tá indo CT. Boa. Nando é foda, velho. Tô, ai Deus. Vou defusar vocês aí. O deve tá. Deixa, deixa. Caralho, velho. O cara chegou rápido, hein. da Que isso, mano. Por que tá Caralho, o Phelps matou um cara no Phelps aí eu buguei, velho. Pra caverna, ó. Caverna. Tá Esse tava de up. Tá vindo caverna. Caverna. Boa. Nossa, tomei só uma. Eu vou entrar na B. O cara tá indo ele, o cara tá indo tá ele. Tá ele. Falta a cabecinha agora. Isso, isso. Peguei a cabecinha. Peguei cabecinha. Jungle. Tá na smoke da caverna. Boa. Boa. No o cara.